මල් තුහිනයේ සමනල්ලාද වේ නටුවක ලියාලා ඔබ වෙත එවන්නම් දුන්නාද වේ අවතවත් වැඩියුනේ ඇස් කියන්නට සැගවිලාන්න ළඟම හෝනා සිප ගන්නද තොළඟම මුමුණා ඔය හුස්ම කන්නෙත්ත සිබලා හද කැස්ම පපුතුරේ අතුරා පිගිට සියතින් අලුතින් හවස හතරට තවත් විනාඩි පහයි